असलकम ख़वान हजरात शेफ़ बाई चांस आपके लिए लेकर आए हैं ईद की बेशुमार मिठाइयाँ आप खाइए और आप अपनी फैमिली को भी खिलाइए यकीनन आप सब लोग इससे लुफ्तंदोज़ होंगे सबसे पहली मिठाई है हमारे पास अरबी मिठाई ये अरबी मिठाई बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली एक स्वीट डिश है जो कि ईद के लिए बहुत मुनासिब है दूसरी डिश है हमारे पास शेर खुरमा जो कि तकरीबन हर घर में ईद वाले दिन बनाया जाता है आ, ये हमारी एक स्पेशल डिश है आप इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत लुफानंदोज़ हुईगा तीसरी डिश है हमारे पास खलत नहान इसको हनी कोम ब्रेड भी कहते हैं ये एक यमनी डिश है आ, ये पर्स मेरी पर्सनल फेवरेट है और बच्चों को इंतहाई पसंद है इसके बाद है खीर खीर मेरे ख्याल से ईद वाले दिन हर कोई बनाता है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है आप इसे बनाइएगा और इसके बाद जो है वो हमारे पास एक इंग्लिश मीठा है जो कि है पाइन एप्पल चलते हैं फिर मीठा बनाने के सफ़र पे शेफ़ बाय चांस के साथ